Hei, astapäätö kuulla maade katsaldaga. Painandunuste soomade rahkadete dinkkait. Just sähtöko lähkodaan nanupistäväs tagut ja tiehti pähtöko millä nanupistäväs outanämi. Nanupistäväs outanämi lä outanahti maailmi puolepaihkin poholumide, nuohte i billis pohtivas polveide. Jos miehtat läkodaa nanupistäväs tahku, ti jäädä altaat, sähtikö mangi ja Nanu tahkahtan. Naanu mi outanemi lejuttui kolma jordaka oktenaga sosiaalidiilit, ekonomia, tälkadaka ja birrasa. Vuostachetin mi ferret valde vara planetas, missä luntelus ehku vuokadaka ma ferretille balansas vai sahti ällitappe. Tälkada vuokadalla okt. ಗತಃಕಥ temperaturla rekta ja atte atmosfäära luehta muttagi päiväs energia. Kun luehti vaaralla stalkada kasset nugosse og guakte, te suohku atmosfäära ja maailmisreuta temperatuura ja da vaihkuha min outa neämai. Da huidehalla saatte mommi raakadi ja keveit energia. Oluju ja koallalle energia misahta nohkat. Rahtsi bieltä päiväs, da pistet agipäivä. كيعويت بيستوش انرجيا مي ايش اولاس محتا ايجس لابور بلانهتي يقدبر كومانكا يحكاي Ekonomia. Mesta puhmaimme oudanahtit oastit tai jelonnuhit pohtaluntus. ja ma di tjähpi bu mi käva i luonturikko daga ja juogadi ti huikkalast kaskanämät. Tadi ämpo pistäväsla oudan ämi. Vuokkimo juogadi huikkalastat le värdidi maimi ostit ja mohtole rahkaduvon. Spaappa ouda märkaditte maatkosta kuhka outal olles paapa tjiktjide. Alkos ferte rahkadi materiaalaa Diferentes tädeli logo ja yuna aipas äräsäis. Oudelko kolma riikas korpu okti. Spaaba aina olles maailmi oudaloina mualla. Tää maatki namin okti. Jos aikunana bist förs pohta aikki, te ferti misla huikkalus nyolkalusa makuski puhkeida. Sosiaaladilit. Mi olemme oassin luontus ja dehalas resurssa maailmai. Just nu ma tsahtsi vuodi ja e päiväs, mis leiere mi maina e sahti hutka vaikku mait. Ja vai mis sahti la põrmus olmacin tällä tehalus ahti misla oktasas e veelus vuotas kuuli, vahtipas vuhti, porramusi ja talakasita. Tahatta porveelus vuoda olmuide ja maittai planeetti. Ferti tuossa jutsit oddaa vuugin. Tah kolmas ferti toima oftas ja oktanaka ja tah länana pistvas outanemi. Ja tasa kautno plana. Puh riihkat oftastuvan nationin le miehtan oktasas plani naanu pistvas outanemi. Ja pedakal ka toimat ferti oftas parkat ja ahtadoon särvat. Särbako.